Настоящий мужчина должен пытаться, а настоящая женщина сопротивляться. Помните, откуда и кто это? Для тех, кто сопротивляется, существует 31 июля – Триумфальная площадь. Вообще, по 31 числам сопротивляться лучше всего, особенно для любителей экстрима. Этот пытливый мужчина снова выставил против людей пацанов в звездных погонах. На каждого протестующего по 3-4 пацана. Учитывая, что на триумфальную вышло не более 300 человек, коэффициент страха вычисляется легко. Впрочем, обошлось без бойни. Ни разбитых носов, ни сломанных челюстей, что уже хорошо и почти примиряет с действительностью. А действительность по 31-м плавно перетекает в белогорячный бред взбесившегося нефтесоса. Граждане же отвечают адекватно. Провести настоящие парламентские и президентские выборы, чтобы власть э, была выбрана народом, чтобы она не переизбирала сама себя, чтобы э, э, были представлены все социальные страты, были представлены все политические интересы в нашем парламенте, чтобы Единая Россия, ее сателлиты не решали за нас, как нам жить дальше. Стоило только людям закричать «Россия без Путина» и начать как-то действовать, как тут же появились знаменитые космонавты. Ваши действия не согласованы с органами исполнительной власти. Убедительная просьба разойтись. Нет полицейскому государству! Свободу полицейскому! Уважаемые Граждане, ваши действия не согласованы с органами исполнительной власти. Убедительная просьба разойти. Россия будет свободна! Россия будет свободна! Между тем, сегодня первый раз, 31 число, когда действует так называемый новый закон о митингах. И всем, кто принял участие в, в этой несанкционированной акции, будет грозить уже серьезный материальный штраф.

Полицейские говорят о том, что действия граждан не согласованы. Между тем, они абсолютно согласованы с Конституцией, а именно с 31 ее статьей, которая гарантирует свободу собраний, без... которая гарантирует свободу собраний без оружия и мирно. И вот как она исполняется при Путине. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Сегодня выступает перед молодежью на Селигере человек, который называет себя президентом Российской Федерации, гражданин Путин Владимир Владимирович, что-то рассказывал о Конституции и говорил о том, что ее нельзя менять и ее необходимо неукоснительно соблюдать. Вот так они ее соблюдают сегодня, 31 июля 2012 года. Между тем, в странах демократии, если закон противоречит Конституции, то люди этот закон меняют. Вы ошиблись, у нас нет ни Конституции, ни закона. Ни того, ни другого, ни традиций. Все растоптано. Законы. А кем растоптано? Кон... Оккупационной властью. Путинско-фашистскими оккупантами. идейного вдохновителя протеста 31-го Эдуарда Лимонова берут под белые писательские ручки сразу и решительно. ОМОН писателей любит. Поделать. Надо, надо, надо. Именно так реализуется суверенная демократия в Российской Федерации. Каждое 31 число в честь 31 статьи Конституции России. И не дай бог вам жить в стране, в которой торжествует не обычная демократия, а какая-то с особым прилагательным. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник», «Особая буква». Россия будет свободной! Россия! Полицейские напряглись, потому что только что по рации прошла информация. Человек 30-40 блогеров идут в вашу сторону. И всем стало страшно.